皓月是和我血脉相连的兄弟，而你却必然是我的敌人。虎牢王，毁灭这个可恶的人类！只是普通一击，却有这么恐怖的破坏力。现在该收拾你了，奥斯汀·格里芬。我好！愚人类，不自量力。皓月，我不可以在这里倒下，皓月还需要。